love you, I love you. Na tena sipangi kukutenga Cause mi nakupenda na kuwaza kila siku mbona nyemelea nyuma ile design kuu umejifunga shuka venye umebeba dini na shtuka na shidwa ini yako mumenunua duka asema form moto ni kuwa kunywa chekizo lips venye ni super dupa hadi ukisema na miss kunywa chupa e, sita sita minitisha tu uba juu Eden ungekuwa if ningekuwa Adam ama niwe chief na hakuna kitu ingekuja kukuwa chief tunakupenda sana sana kanyama ya beef leo siko busy don't feel feel city Dona kupeleka hivi kwa Mombasa city Tulo rubati, maji ya mnazi Kisha tuwekeweka muziki da tupati Unataka nini? Uletewe nini? usijari pesa ni nangiri hamsini Ukitaka mini, tuwa mavipini usijari ah, nitacheza kama mimi Bado tunapendana Kama kuzina majani Tunapendana Iza hadi majirani Tunapendana vana nesa wenafiga vana nesa odhe wakunenesa tondowie teresa ruga juge atya nagotire korakia na dirio na dhumuni na dimweno derakia na bebi ningodete nitabuhi na pragia wende unatakwa na mamangu mara mia wendo therizon everyday na furahia mapenzi bila mabonde kama nundu yangamie usijoka ni acha jumi nitaangamia hatana na maheta watafanya utazimia nikwite bebi kwanza ama nikuite mamamia penzi langu tamu kapilao kwa sinia na ukipata pressure That's what I always gave you my potential Never gave me all attention And every time I quest like I'm talking to the nation You always knew my move, I'm a villain in the mission Mama sita senorita figa ya kunita Wengi wataiga sauti ya kasuku Mafisi na washuku wasije kukuteka Mimi joni embe ndoto nimepata Kuja kwangu keja nichinje zokapata Mimi sitagwaya maheta wakibonga Life nje ya pete mimi mateko umeteka roho yangu penzi tamtam naonjeshwa ka mtoto supa mari safi nimeshinda yangu roto bebi uko fine ebu cheza jo kidogo unapendana kama kuzina majani vision saton connotation kama huna manzi usikamsi congregation shash na ngoi tunavuta kani mission wananita donga jumi natoa form spinidiyomoka nikazima difon so uko na mimi hebu kwanza pewa mbili nikachumbalia muwekewe pilipili na ndo wamini donga mimi nitajidi sidipi na cash na dipanga jona chidi Your smell inanibamba kila tembo nani nice na kankuitwa baba mi nataka watoto 9 na kankuvuta shada mi nadaya gedhorai nikwe hai kila time ndo nikone wokifry na kunataka ndio renta kufinya mpaka ukrai na mahitwa nani dis mi nikwate bila kiss bas pendi zo makis man kama buzi na majani tunapendana hadi majirani tunapendana